ब्लेंडर ट्यूटोरियल च्या क्रमामध्ये आपले स्वागत हे ट्यूटोरियल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वरील ब्लेंडर 259 कशा प्रकारे घेणे आणि ब्लेंडर कसे प्रतिष्ठापित आणि कार्यरत करणे याबद्दल आहे या ट्यूटोरियल साठी मी विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम वापरत आहे या ट्यूटोरियल भाषांतर कविता साळवे यांनी केले असून आवाज रंजना भांबळे यांचा आहे इंटरनेट ब्राउजर उघडा मी फायरफॉक्स 309 वापरत आहे एड्रेस बार मध्ये www.blender.org टाइप करा आणि एंटर की दाबा हे तुम्हाला ऑफिशियल ब्लेंडर वेबसाइट वर घेऊन जाईल ब्लेंडर हे विनामूल्य आणि खुले स्त्रोत आहे ब्लेंडर वेबसाइट वरून डाउनलोड साठी इन्स्टॉलर किंवा सोर्स कोड उपलब्ध आहे येथे पेज हेडर च्या जरा खाली डाउनलोड ब्लेंडर लिंक आहे डाउनलोड पेज वर जाण्यासाठी आपण या लिंक वर क्लिक करूया जसे की तुम्ही पाहू शकता हे ब्लेंडर चे आधुनिक स्थिर वर्जन आहे तुम्हाला इथे दोन पर्याय आहेत a 32 बिट किंवा 64 बिट इन्स्टॉलर तुम्ही कोणतेही एक डाउनलोड करू शकता जे तुमच्या मशीनवर लागू होईल 32 बिट आणि 64 बिट सिस्टम्स बद्दल समजण्याकरिता आमचे ब्लेंडर हार्डवेअर रिक्वायरमेंट्स ट्युटोरियल पहा वेबसाइट ब्लेंडर प्रोग्राम फाइल्स ची झिप्ड आर्काइव सुद्धा पुरविते ब्लेंडर कार्य करण्यास आवश्यक असलेल्या सर्व फाइल्स या आर्काइव मध्ये समाविष्ट आहे तुम्हाला फाइल्स ना तुमच्या आवडीच्या फोल्डर मध्ये अनझिप आणि एक्सट्रॅक्ट गरज आहे ब्लेंडर प्रत्यक्षात कार्यरत करा मी प्रत्यक्षित करून दाखविते इन्स्टॉलर आणि आर्काइव मधील मुख्य फरक असा आहे की इन्स्टॉलर ब्लेंडर ऍप्लिकेशन फाइल्स ना सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स मध्ये ठेवते आणि स्टार्ट मेन्यू मध्ये डेस्कटॉप वर आयकॉन सेटअप करते आणि डिफॉल्ट द्वारे ब्लेंड फाइल्स ब्लेंडर सह उघडते झिप आर्काइव मध्ये एका फोल्डर मध्ये सर्व ॲप्लिकेशन फाइल्स आणि एक्झिक्युटेबल ब्लेंडर फाइल आहेत जे कंप्यूटर वरील कोणत्याही ड्राइव मध्ये आपण कॉपी करू शकतो आता जर मला माझ्या मशीनसाठी आर्काइव वापरायचा असेल तर मला 32 बीट आर्काइव ची आवश्यकता आहे 32 बीट आर्काइव आणि डाउनलोड सुरुवात साठी डाउनलोड लिंक वर लेफ्ट क्लिक करा अगोदर सांगितल्याप्रमाणे माझे इंटरनेट ब्राउज़र फायरफॉक्स 309 आहे येथे दर्शविलेल्या डाउनलोड स्टेप्स इतर सर्व इंटरनेट ब्राउज़र मध्ये समान आहेत तुम्ही येथे डाउनलोड प्रोग्रेस पाहू शकता उभ्या हिरव्या पट्टीसह दिसत असलेला हा आडवा डाउनलोड बार किती प्रमाणात डाउनलोड झाले आहे हे दर्शविते डाउनलोडची गती तुमच्या इंटरनेट कनेक्शनवर अवलंबून असते कृपया हे पूर्ण होईपर्यंत प्रतीक्षा करा आर्काइव एक्सट्रॅक्ट करण्यासाठी डाउनलोड वर पहिला राईट क्लिक करा ओपन कंटेनिंग फोल्डर वर लेफ्ट क्लिक करा झिप वर लेफ्ट डबल क्लिक करा हे आर्काइवर मध्ये उघडेल जसे विनझिप जे डिफॉल्ट द्वारे कोणत्याही विंडोज मशीनवर प्रतिष्ठापित असते एक्सट्रॅक्ट वर लेफ्ट क्लिक करा सूचीवरून तुमचे इष्टस्थळ फोल्डर निवडा मी माय डॉक्युमेंट्स मध्ये एक्सट्रॅक्ट करत आहे एक्सट्रॅक्ट वर लेफ्ट क्लिक करा हिरव्या पट्टीसह हा प्रोग्रेस बार किती एक्सट्रॅक्शन पूर्ण झाले आहे हे दर्शविते आता तुम्ही तुमच्या स्क्रीनवर एक्सट्रॅक्टेड फोल्डर पाहू शकता फोल्डर उघडण्यासाठी लेफ्ट डबल क्लिक करा Blender executable left double click करा विंडोज एक सिक्युरिटी वॉर्निंग देते the publisher could not be verified काळजी करण्याची गरज नाही केवळ रन बटणावर क्लिक करा आता पुढे जाऊ शकता तुम्हाला जर इन्स्टॉलर वापरायचा असेल तर ब्लेंडर वेबसाइट वर पुन्हा जाऊ पेज च्या सर्वात वर असलेल्या डाउनलोड वर क्लिक करा हे आपल्याला पुन्हा डाउनलोड पेज वर घेऊन जाईल माझ्या मशीन साठी मला 32 बिट इन्स्टॉलर ची आवश्यकता आहे मी 32 बिट इन्स्टॉलर आणि डाउनलोड सुरुवात साठी डाउनलोड लिंक वर लेफ्ट क्लिक करते निर्देशन सहज होण्याकरिता मी अगोदरच माझ्या मशीनमध्ये ब्लेंडर वेबसाइट वरून इन्स्टॉलर डाउनलोड केले आहे आता मी तुम्हाला प्रतिष्ठापनाच्या सर्व प्रक्रिया समजावून सांगते इंस्टॉलर वर लेफ्ट डबल क्लिक करा Windows the publisher could not be verified अशी सिक्युरिटी वॉर्निंग दर्शवेल यासाठी काळजी करण्याची गरज नाही केवळ रन बटन वर क्लिक करा तर ब्लेंडर सेटअप विझार्ड अशा प्रकारे दिसेल इन्स्टॉलेशन प्रक्रियेमध्ये पुढे जाण्यासाठी नेक्स्ट वर क्लिक करा सर्वाधिक सॉफ्टवेअर्स सह इन्स्टॉलर लायसन्स एग्रीमेंट दर्शविते उरलेले एग्रीमेंट पाहण्यासाठी पेज डाऊन दाबा मी तुम्हाला हे बारकाईने वाचण्याची सल्ला देते लक्षात ठेवा ब्लेंडर हे निशुल्क आणि खुले स्त्रोत आहे तुम्हाला ब्लेंडर प्रतिष्ठापित करण्यासाठी लायसन्स एग्रीमेंट स्वीकारावा लागेल पुढे चालू ठेवण्यासाठी आय एग्री बटणावर क्लिक करा पुढची स्टेप तुम्हाला इन्स्टॉल करण्यासाठी घटक निवडण्याची अनुमती देते मी तुम्हाला डिफॉल्ट द्वारे निवडलेले सर्व घटक इन्स्टॉल करण्याची सल्ला देते आणि इन्स्टॉलेशन पुढे चालू ठेवण्याकरिता नेक्स्ट बटन दाबा येथे ब्लेंडर साठी इन्स्टॉल लोकेशन हा पर्याय आहे डिफॉल्ट द्वारे प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर निवडलेले आहे जे ब्लेंडर इन्स्टॉल करण्यासाठी चांगले स्थान आहे पुढे जा आणि इन्स्टॉल बटन दाबा हिरव्या पट्टीसह असलेला हा प्रोग्रेस बार इंस्टॉलेशन किती पूर्ण झाले आहे हे दर्शविते सहसा हे पूर्ण होण्यासाठी एका मिनिटापेक्षा कमी वेळ घेते येथे ब्लेंडर सेटअप संपत आहे ब्लेंडर तुमच्या मशीनवर वर इन्स्टॉल्ड झाले आहे रन ब्लेंडर चेकबॉक्स निवडत रहा फिनिश बटन दाबा ब्लेंडर आपोआप कार्य करण्यास सुरुवात करते पूर्वीलेली Blender binary original extracted directory मध्ये आहे ब्लेंडर अधिक अवलंबन न करता सरळ बॉक्सच्या बाहेर कार्य करेल कोणतीही सिस्टम लायब्ररी किंवा सिस्टम प्रेफरन्सेस अनुरूपित झाली नाही या ट्यूटोरियल मध्ये आपण विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मध्ये ब्लेंडर इन्स्टॉल करणे शिकलो आता ब्लेंडर वेबसाइट वरून ब्लेंडर इन्स्टॉल करण्याचा प्रयत्न करा आणि इन्स्टॉल करा आणि तुमच्या मशीनवर ब्लेंडर कार्यरत करा यासाठी अर्थसहाय्य the national mission on education through I C T M H R D government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे यासंबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे Oscar dot dot dot dot I I T B A C in and spoken O R G slash N hyphen M E I C T hyphen intro spoken tutorial project team spoken ट्युटोरियलच्या सहाय्याने कार्यशाळा चालविते परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रही दिले जाते अधिक माहितीसाठी कृपया contact at spoken hyphen tutorial dot R वर लिहा आमच्यासह जुडण्यासाठी धन्यवाद